bilang kamu tingkat atas kamu uh, uh, biar aku pinjam pinjam ting tang ting tara ting ting tang ting ting ting tang ting tara ting ting tang ting Bata Bandar dari oh dari Surau kenapa be jadi apa kan Kejap. Biar ting ting ting Hai, saya Diki. Saya Stehan. Kami melepas tentang Omo Anda. Oke, okay. ya pasti kalau kalau nampak mereka benda-benda yang semuanya benda-benda yang omong. yang umum oh, hanya yang umum oh. jadi suatu itu mereka cenderung untuk pilih bidang yang umum tapi kalau mereka masyarakat berilmu kan tidak mereka cenderung untuk pilih bidang yang berat yang kan? kita tahu bila-bila yang umum itu yang macam you can count on me oh my god untuk mereka yang rajin untuk buat viral rajin-rajin kita menjadi viral yang bermanfaat seperti yeah. gunakanlah media sebagai media yang bermanfaat so jangan lupa kasih like jangan lupa subscribe jangan lupa subscribe hitam manis channel